passa mai saber. Pocs en tenen prou a treure un altre color. Flors de baladre no torrent, no és bon per Déu

creuen que tenen un gran riu quan fa un ruixent de estiu i es deixen dur corrent avall com ses albates cap un ball. I ses que queden quan no plou, obrin els ulls per veure el sol i dos teulats que tenen... I dos teulats que tenen set, en els cocons fan un glopet. Dos demanen un corrent, no es venen per Déu ni per cent.